group guided reading e swanetše gore e be leano leo morutiši yo mongwe le yo mongwe a le šomišago ka mo phapošing go fihlelela ngwana yo mongwe le yo mongwe gore at the end of grade three e be e le gore bana ba they are already reading independently ba kgone go bala ba le tee mamotlha keng ke laboraro a kere di-elephants ga di tle pele ka group guided reading ke mo e leng gore morutiši o tla tšea metsotso e masometharo ka dihlophana tše pedi digroupu tše pedi ka letšatši ka letšatši bana ba rena ba lebelela dipostara tšela re netefatša gore um sehlophana se sengwe le se sengwe re se fa thekgwa le tlhahlo gabedi mo bekeng ditau sheet le mola postereng e tla ba monday and wednesday fentse nke le lebeleng swantšho se gomme ka yone nako yeo re swanetse go dira bonnete bja gore ngwana yo mongwe le yo mongwe o humana monyetla wa gore morutiši a be le yena a bone gore na mafokodi a gagwe ka go bala ke a mafe lentšu le nkwenya le thoma kae le bale gabotse ka mokgwa le thomang ka gone ga ke bone o kare ke nto ee le e bala lefoko leo ka go thelela ge ngwanaka morutiši o tla iša šedi go lebelela gore na yena ka nako eo ya 15 minutes O lebelela gore na bana ba ithuta eng, e ka ba go bala ka go thelela e le go fluency, e ka ba go bala ditlhaka, go bala di-letters gobane go na le bana ba e leng gore di sa ba hlola goba e ka ba go bala ka go kwešiša go netefatša gore bana ba seo ba se balago ke ba se bala ka go kwešiša ke ka lebaka la re tlapa matsogo mara ge re re sa dio paka dikuku tše ra tšwela pele kgothatso ee re nyaka dikuku tše hlwekilego a ke re bana baka the books should be appropriate to their levels gore bana ba batle ba kgone go di bala ka go ipsena ebile ba kwešiša seo ba se balago the books must not be too easy or too difficult they must just be appropriate kore bana ba ba kgone go bala mantšu a mantšhi ka mo bukeng mola wa bala mantšu go be le ao e leng gore a ka ba challenger gore morutiši a kgone go ba support ge ba a bala dibuka tše gore di bitša gore ke di-anthologies di thoma ga grade one di felela ga grade three se bohlokwa ke gore bana ba ba swanetše gore ge ba beiwa ka maemo a bona jo e be e le maemo a matee o se ka humana e le gore ngwana wa go palelwa ke ditlhaka re mme ya le ngwana o e leng gore o palelwa ke go baya lefoko ka mokgwa ga re tlo kgona go ba thuša mma ke pheme matšoba bana ba ke pheme nwana le di kgonne a kere re iphinne ka go bala so ka boripana ke seo group guided reading e lego sone e diragatšwa letšatši ka letšatši letšatši ka letšatši dihlophana ke tše pedi nako 30 minutes group e tša 15 minutes